acabou de chegar aqui no, no Market, que é o mercado principal de rua que eles usam aqui no carro, na, ah, em Bomé. Bom, esse aqui é o meu quarto. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do pouco de conforto que eu tenho aqui. Então, não é um espaço muito amplo, como vocês podem ver, mas é o necessário para um, um descanso. É, eles organizaram para mim, conseguiram arranjar uma mesinha. Então nesse espacinho aqui eu consigo editar os vídeos, fotos e fazer a divulgação aqui do orfanato. Coloquei ali a bandeira do Brasil para lembrar de onde eu venho. <laughs> É, esse, eu deixo aqui minhas coisinhas, então na parte de baixo eu coloco minhas, minhas, roupas e na parte de cima eu deixo materiais de higiene pessoal. Essa daqui é a minha cama. Então vocês podem perceber que tem um, uma tela de mosquiteiro. Isso daqui é um item extremamente essencial aqui porque não dá para você dormir sem uma tela de mosquiteiro. Que à noite, por causa das poças de águas que eles têm espalhadas ao redor, à noite os mosquitos eles vêm para as residências. Então isso aqui é extremamente útil para gente eu fico aqui, dentro desse espaço. E, bom, me protege durante a noite, então eu acho que tem sido eficiente nesse sentido.